नौड़ी गाजियाबाद कोई ना कोई ना अरे कोई ना करे से बेहतर लाखों में एक मोती इसकी मुझे मोती है करोड़ों की बैठ जाइए सबको गाली खाने का मौका मिलेगा बेटा बहुत हो गया इंट्रो है गजल नहीं चल बे बनकर क्या कर ओनली टू फिफ्टी रुपीज उठा ले रहे थे अपन लोग हैं सौ सौ रुपए का दस पाँच सौ ऑर्डर करते हैं ना तो हो गया ना पाँच सौ पाँच सौ है तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है भी खाऊंगा बिरयानी भी खाऊंगा सीन है यार क्या हुआ समझ नहीं आता यार अब क्या हुआ पचास percent off only two fifty थोड़ा ज्यादा नाम भूल गया मैं तो कहने का मतलब ओनली ऑर्डर अब वन थाउजेंड वन थाउजेंड सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर <laughs> के बच्चे यार हम एक काम करते हैं ना हम खाना ही छोड़ देते हैं हाँ। है यार है क्या मैं पिज्जा मंगवाऊंगा मैं मंगवाऊंगा मैं बिरयानी मंगवाऊंगा तो मैं चिली सॉस मंगवाऊंगा तो चिली सॉस मंगवाए तो मैं दाल चावल मंगवाऊंगा <laughs> तो मैं आलू मंगवाऊंगा तो आलू तो मैं मुर्गा मंगवाऊंगा मुर्गा मंगवाया तो मैं कटरा मंगवाऊंगा और से देखिए हम्म, ठीक है तो सारा मान लूंगा पहले ठीक है मुझे माफ कर दे आप लोग सारे मुझे छुट्टी दे दे ये तो कैसे ऑन डिलीवरी है वो तो मेरा यार भरेगा नहीं आपको ही देना पड़ेगा <laughs> मैंने मंगवाया है पिज्जा तूने थोड़ी मंगवाया है पैसे दिए ना अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार थक गया हूँ ब्रो थक गया हूँ अब और सहन नहीं होता ये जालिम दुनिया और इन वहशी दरिंदों का ये जुल्म अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता आह क्या शायद